။ဘာလို့တာတော့ညီလေးမင်းနဲ့မင်းနဲ့လင်းနဲ့နှကောင်လုံးတော့နော်ညီလေးနော်ကိုတာကိုင်းကဘေးမှာဒီမှာအသက်လေးထားပြီးစရင်းညာနော်။လက်ကတောင်ချက်ပဲ။အာဟာကဲကဲကဲကဲကျွန်တော်ကိုက်တယ်ရိုးတော့ကျွန်တော်ကိုက်တယ်။အတကောင်မနော်အော်ရှော့အော်ရှော့တကောင်တော့ရပြီ။ကြိုက်လား။ဘေးမှာဘေးမှာဘယ်လိုလဲမြင်လားရောက်။အာဲ့နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခါစီးစီးနောက်တစ်ဖက်နောက်တစ်ဖက်နင်းမေကြီးတော့ကြောက်ကြောက်တော့ပါကြောက်တော့ပါကြောက်တော့ပါလုံးပါလုံးပါ ဘာဒီတိုင်းလွတ်မလွတ်ဘူးလားသူမလွတ်သူမလွတ်ဒီနေ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟို M4 ကြည်ရလေကျွန်တော်တို့မိုဘိုင်းတွေပြန်ဝင် M4 M4 ကြည်ရလေအာစုကြည်ရင်းနဲ့ဒီရောက်လာခဏနဲ့ပြန်တော့ကိုတက်တော့နဲ့ကိုတက်တော့ကိုတက်တော့အသွဲရေကျွန်တော်တို့ရေချားလူတွေရောပါတယ်မရညီမလေးလားတဲ့အမကြီးအမကြီးညီမလေးပေါ့အမကြီးအမသေးပြီလေအမသေးပြီလေအမ40ခွက်တော့သေးပြီ نير مو ايه طيبي تقطي بي تقطي وش مي وش مي كلها وش مي كلها ايه I got me, I got me, hang on, I got me. Nice. أبا مطلعني أبا مطلعني أبا مطلعني أبا مطلعني لو غاب يوري. Phòng muốn bọn có A này nó, cái mèo là A anh Ăn bên đâu thằng, ăn bên đâu toàn giờ. nó còn nó còn làm lá đấy làm lá đấy hay làm lá đấy hay làm lá đấy hay làm lá đấy hay làm lá đấy tì miếng tì mà miếng tì mà chứ mà mong nó mai vậy chứ mà mong nó mai vậy sao nào xí đi xa luôn nhà này như thế như thế dạ, dạ, dạ, xí đi xa rồi như thế အဲဇီရီစားကောင်းနေယူတာစားတယ်အပြစ်မှာသွားစားရီသွားယူတာသွားစားရီသွားအေးဘေးဘေးဘေးနဲ့ကျွန်တော်ပြတဲ့အခေါင်ဘက်ပြန်မစင်တဲ့တရားပဲဟိုအခေါင်မစင်တဲ့တရားဆော်ရမီဒီယာမန်တက်နေတော့ဘေးကြီးတွေဟာဒေါ်ပိုးရောက်လာပြီဟာဒေါ်ပိုးဘာဘလို့မန်တက်တာတော့ဒေါ်ပိုးကြောက်ပြီဒေါ်ပိုးဒေါ်ပိုးဒေါ်ပိုးဒေါ်ပိုးဒေါ်ပိုးကိုဆိုင်ကိုဆိုင်ရှိကိုဆိုင်ရှိလေကိုဆိုင်ကိုဆိုင်ဒေါ်ပိုးကိုဆိုင်ရောအခြေအနေပါဦးနေကိုဆိုင် တပုတ်ကိုဆိုင်မှာလုံးနေတယ်ကိုဆိုင်လာရှိမှာမီးပြတ်နေကြရင်နော်တပုတ်လုံးလုံးလိုက်ပါဦးတို့လာချိုးသူတို့ရက်ကွက်တရက်ကွက်လို့မီးရအောင်လုပ်ပြလာအောင်လေတပုတ်ရေတပုတ်ကဘာအဲ့ဒါတွေပြောတာတပုတ်လို့ဘလုံးပေးတင်နေနော်ကိုဆိုင်ဦးမဲမီးပြတ်နေလို့မဲမီးစက်နဲ့ဦးမဲတိုင်ပတ်နေရကိုဆိုင်တပုတ်လုံးလိုက်အောင်မီးစက်တွေပိုင်း24နာရီမီးရအောင်လုပ်ပြလာအောင်မီးကနေလှချိတ်ပြလိုက်ပါဦးတပုတ်လိုက်တော့တယောက်နဲ့ကျွန်တော်တယောက်နဲ့စပိုက်ဒါတိုက်ကကြီးကြောက်မိရယ်စပိုက်ဒါမန်စပိုက်ဒါမန်အဲစပိုက်ဒါမန်ဟိုဒီလားစပိုက်ဒါမန် ငါတို့ပြန်လာပြီဟောမရှိရအောင်မရှိရဘေးရတိရတိရနမေကြီးငါတိတယ်နွားရေဘာမှကျွဲဘာမှမကျွဲကျွဲငါတိတယ်ဟာကျွဲရဆန်းချောင်းကျွဲအော်ဘာလို့နာမပါလို့နာမပါလို့မပါလို့နာဘေးဘေးနောက်တော့ကြောက်တော့တော့တော့တော့ကြောက်ပါငါတော့ငါတော့ဆော်လိုက်ငါတော့ဆော်လိုက်ပြီအဘကိုတိုက်ခိုးမယ်အိုးရောက်တယ်ရဘယ်တော့တေသွားပြန်တာတော့ ช่วยอ่ะไม่รู้ตัวอย่างรู้ช่วยอ่ะเอาก่อนเนาะเอาก่อนเนาะเอาก่อนเนาะช่วยเอาตัวเนาะเนาะဘူးဘေးရတော့โอ้โหช่วยเลยกว่านะเมียเนี่ยขอရတယ်อะไรရမင်းနာမည်ရတဲ့လက်ပွင့်တဲ့နာမည်ช่วยတဲ့ဟာကနေအဲ့တကောင်တော့ကဘေးတကောင်တော့ပေးတာဟာကလမ်းပြလို့အဲ့ပေါ်မှာအဲ့ပေါ်မှာတော့တော့လာရဟိုက်ဟုတ်ဟိုက်ဘေးဟာအဲ့ပေါ်မှာတော့တော့လာရအပါခေါ်လိုက်အပါခေါ်လိုက်အပါခေါ်လိုက်ช่วยอ่ะเตวีนะคะ ပေးတာနော်ပေးတာဒီကျွန်တော်တော့ပေးတာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟိုကတက်ပြီးမလိုက်တိတည်ရတည်ရတည်ရတည်ရအဲ့တော့အာအာအာလူနော်အာလူနော်ခေါင်းခေါင်းရလူနော်ခေါင်းရလူနော်စုံသိမကြည့်စုံသိမကြည့်တော့နော်ရှော့ပါတစ်ခါရှော့ပါတစ်ခါရှော့ဟလာမင်းလူသွားငါတူတယ်ညီလေးရဲ့အမလေးလာလုံနေလားတော့လေကိုတကာကြီးကလက်တောင်နေတာနော်ဒီမှာမြင်လာဘေးမှာဘာတူလဲဆိုတာနာကနာဒီဖြစ် ဘာလို့တာတော့ညီလေးမင်းနဲ့မင်းနဲ့မင်းနဲ့နှစ်ကောင်လုံးတော့နော်ညီလေးနော်ကိုတာကားရဘေးမှာဒီမှာအသေးလေးထားပြီးစထရင်းညာနော်လက်ကတောင်ချက်ပဲအာဟာကဲကဲကဲကဲကျွန်တော်ကဲရရိုးတော့ကျွန်တော်ကဲတယ်အမအကောင်မနော်အော်ရှော့အော်ရှော့တော်တော်တော့ရပြီကြိုက်လားဘေးပါဘေးပါဘယ်လိုလဲမြင်လားရောက်အာရရရနောက်တော့နောက်တော့စီးစီးနောက်တော့နောက်တော့နင်းမေကြီးတော့ကြောက်ကြောက်တော့ကြောက်တော့ကြောက်တော့လုံးပေါ့လုံးပေါ့

ချက်တော့ချက်တော့ပဲဒီပင်နောက်ဒီပင်နောက်မှာတပင်နောက်ဆိုဒီပင်နောက်မှာအေးရငါတော့နေနေနေနေနေနေနေတွေ့မယ်တွေ့မယ်တွေ့မယ်မင်းကငါငါတဲလေးကိုဖတ်နေကြမှာမင်းကငါလာပြစ်တာလားတွေ့မယ်တွေ့မယ်နေနေနေနေနေနေအောင်နေအောက်အောင်အောက်ဘလို့အောက်ပါမခေါ်နဲ့ရရမင်းငါ့ကိုကောင်းကောင်းမဖတ်ခိုင်းဘူးမင်းကငါ့ကိုကောင်းကောင်းမဖတ်ခိုင်းဘူးမင်းကငါ့ကိုကောင်းကောင်းမဖတ်ခိုင်းဘူးလာလာလာကောင်းဒီရတော့ကောင်းဒီကောင်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမဖတ်ခိုင်းဘူးဒီမဲ့လူလေးဖတ်လျောက်လာတော့လေဒီကောင်ဒီကောင်တော့တာတာလာဖြတ်တာဒီကောင်တွေ့မယ်တော့တွေ့မယ် ကျွန်တော်တွေ့မယ်လာလာလာအာတေဝိုင်းတေဝိုင်းရအရှိမအရှိမတကောင်ပြန်ကြလာလေရောက်ငါမြဲငါမြဲအရှိမတကောင်ပြန်ကြလာလေအိုက်မအိုက်ကောင်အိုက်ကောင်မယ်အိုက်ကောင်မယ်အေးပြီရှက်နေပြီရဲ့ရီးနေရီးနေသူရီးနေဒီကောင်ကျွန်တော်ကောင်မလေးကျွန်တော်ဖတ်နေတာကိုလာတော့တယ်ကျွန်တော်ကိုနော်လေးရောက်လို့ပရိုက်ပြတယ်အဲ့မဲ့ဒီကောင်လေးလေးရောက်လို့ကျွန်တော်ဝိုက်တာအဲ့ဒါတက်စကွာလို့ကျွန်တော်ဆော်ပြလိုက်တယ် 切切切到那切到那寨边那里没有？阿伯，哎，看木木那边了，看木看木木看木在修，木木看木看木嘛西面了，木木木看木木哎，我嘛里面还。啊，来来，叫叫吧叫吧呗，叫爬开那条路在叫，他叫不行不行。哦，龙马。 ကိုဘုံနဲ့ကိုကိုပြန်တော့လေပါရလိုက်တော့ကျွန်တော်ဘုံဘုံဘုံဘုံဘုံဘုံဘုံဘုံဘုံလာဟောလဲတယ်ဆောင်းခေါင်းလေးနော်ဒီဘွားနဲ့ခုံပြီးခေါင်းလေးပဲပြစ်လိုက်တာမြင်လားမြင်လားမြင်လားမြင်လားဟမ်တာကိဘလက်လက်တောင်လေးတော့မြင်နော်နောက်ကဘသူတွေနောက်ကလားမသိပါဘူးသူကြီးတော့အေးမအမပါတယ်အမပါတယ်အမပါတယ်အမပါတယ်အမပါတယ်ခေါင်းနေကျွနော်တာကိဒီဘက် share ဖုန်းနေနော်မြင်လားမြင်လား ဟောင်းလေးလာဆာနေတယ်ဟောင်းလာဆာနေရတာကိဖေးမှာဘယ်လိုဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ဟောင်းလေးမသိဘူးဟောင်းလေးလာဆာနေတာကိဖေးမှာဘယ်လိုရှိလဲဟောင်းလေးမသိဘူးဟောင်းလေးရလာဆာနေခေါင်းလေးကြီးပြစ်ပေးလိုက်တယ်ပါတပါမားနဲ့ဝါနဲ့မားနဲ့နမနမခေါင်းလာပြီလာပြီအာအမားပါထက်ရပြီလေခေါင်းဖြုတ်ရအောင်ပါဘောကွာလာပြီလာပြီခေါင်းခေါင်းကျွဲ့ရကျွဲ့ကျွဲ့ဟောကျွဲ့တိတ်သွားပြီကတိတ်ပြီကျွဲ့ရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကျွဲ့စားတယ်အဲ့ဒါတိတ်သွားပြီ Taki let let the town no ha vai do let the sa wo le che ye che pian no wo ne ha xi ya le li ko lo po bi dai le a da da da da me la e ya chen ne si ma te lo chen ne si ka chen ne si có gì có gì có gì có gì là có gì mà nhà mà ủa một một một một bán gì mà nhà mà có gì mau có có phóng đi có gì phóng đi có gì phóng đi

cái பாக்க cái tí nữa bạn này coi coi sẽ có vui là coi la la la la la la bố bà ta có coi coi coi coi coi trên đây rồi trên đây rồi trên đây rồi yeah yeah anh bị gì coi bị coi bị coi bị coi bị anh anh anh mà bia phun nó anh anh mà bia phun nó anh anh mà bia phun <laughs> nó muốn lên bao stream mà đấy ha chào xin lỗi mày cái này tụi bia nó mà tao muốn đấy mày nó <coughs> tại tao muốn bia mà cái này mày bia mà lại bỏ bia mà lại mà အေးကြိုင်မလားကြိုင်မလားဟာအေးပဲကြိုင်ပဲဗျာအေးပဲကြိုင်ပဲကြောက်ပြီးဒီဘက်ဘိုင်လာမင်းနေမှမသိဘူးမပတ်တော့ဘူးတော်ခုနကရောင်ပြီးဖတ်လိုက်ပြီလားတော့ဖိတ်မြန်လို့ဖတ်လိုက်ပြီလားခုပတ်တော့တော်ပြီအဲ့ဒီဝိုင်ပြောက်သွားပြီမဖတ်တော့အေးပဲကြိုင်မယ်နော်တာမတော့ဖတ်တယ်အခုဘေးနားမှာဘေးနားမှာကမလေးရှိနေမှာဖတ်တော့အဲ့ဒါလေလာလာလာလာလာခေါင်းရဘာလို့ရိုက်တာတော့ငါလောကိုခေါင်းကြီးလက်ပွင့်တာ စနိုက်ပါပြစ်မယ်ထင်နေလို့ကောင်းတနားမောင်အဲ့အဲ့အဲ့နားကောင်မမြင်ရဘူးလေကောင်းကြီးတဲ့တိုးမှလာပါတော့ဘာလို့မအောင်နေနေနေနေနေကြောက်ကြီးတော်တော်ကောင်းတယ်တော်တော်တော်တော်နေနေနေနေအိုးကောင်းကောင်းနော်နိုင်နိုင်နိုင်အပါကောအပါကောဟိုင်းအပါကောလာလာရောရောရောရောအာရောလို့မရတော့ဘူးရောလို့မရတော့ဘူးကောင်းကောင်းကောင်းကောင်း no no no no no မရမရ 48နဲ့မှတ်တာ48နဲ့မှတ်တာပါအောင်အဲ့ဒါ48နဲ့မှတ်တာအောင်တည်ရတည်ရတည်ရကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်အေးရောကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်ချက်ချက်တော့ချက်ချက်ဘောဘောထပ်တော့ရောထပ်တော့မယ်ကောင်းဘောကောင်လေးအလားလေးကွာရောအဲ့ဒါအဲ့ဒီမှတ်လိုက်စမ်းဘယ်နာနေပြစ်နေရတော့မများတော့ဘူးငါအော်တခါလေးညီလေးဟလာညီလေးအေးညီလေးမမြင်လားခဏလေးမတတ်နဲ့ဟုတ်ခေါင်းကြီးသူတို့က၄ယောက်မတတ်နဲ့ဟုတ်မရဘူးမှားသွားမယ်အေးအေးရတာလေမတတ်နဲ့ဟုတ်မှားသွားမယ်ကျွန်တော်ရှင်ပါးရည်ကြီးနှစ်ထိပ် တထည်တော့ထည့်ပြပါနော်ဒီကိုနမ်းပြကေပါဆံမရရှက်နေရဒီမှာတပီရသေးလားမရတော့နော်ထားထားထားอืมတနေကြည့်မရဘူးဒါနဲ့ချက်ချင်းကြည့်ကြည့်ပါနော် mark the location ဒါရအဲ့လိုမလို့အဲ့ယူလာထားရင်းဟုတ်ပါမယ်အဲ့ဒါထပ်မပြောအဲ့ဒါခုနဗရမနစ်တော့49မိနစ်အဲ့ဒါ49မိနစ်ထပ်မ nice ကွာ hi နေနေတော့ ငါတော့ငါတော့ထပ်တော့ပြင်နော်ငါတော့ထပ်တော့ပြင်မယ်ငါတော့ထပ်တော့ပြီးတော့တော့တော့ရင်တတ်မယ်မရတော့ဒီကောင်ဒီကောင်လေးထွက်မလာစီကဲတော့ပဲဟိုဒီကောင်လေးထွက်မလာဘူးဒါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပဲတော့ကဲတယ်ကူပါတော့ကဲတော့ကဲနေရမင်းတို့ကောင်လေးခေါင်းလေးပြုတ်မယ်နော်မင်းတို့ကောင်လေးတဲရဲတဲထွက်မလားထွက်မလားထွက်မလားတော့ထွက်ထွက်ထွက်ထွက်နေနေနေနေနေနေ Okay okay အေးနေတာ အေးတယ်ဘယ်ဘာအေးတယ်လားလားမင်းတနက်ကအတန်မဲ့ထွက်တယ်ကြည်ရောက်မလားငါရှိကိုတိလားနော်ငါပြီးတော့မှမပြုတ်ထားလာလေမင်းမြင်လားမင်းမြင်လားဒီမှာမြင်လားကောင်းဒိုင်းမလို့နဲ့ကောင်းကြီးဟေးကောင်းကောင်းကြီးလက်ပွင့်လာပယ်ပြီလေအဲ့မှာကောင်းကြီးကွာကောင်းကြီးကတကယ်ကြောက်ပြီလို့တဲတိုးတယ်တဲ့ငါ 过来，再过来一个。那那那那那，别搞弄了。你你拐将，你拐将。老臭的呀，的，呢，来哈喽。马子呢？几步马子了。大大大马，大马，大马，大马，嗨得，嗨得，嗨得。哎，哪你来了？哦，那我给他呀，陪他嘛。 에이 아잖아 아잖아 베나 베나 베나 베나 베나 잖아 nào 잖아 nào 베나 nào 네네 nào, 그나 네네 그나 네네 nào 샤 라오면 니야 샤 라오면 니요 아 그거 거의 막아내는 거야 또 나랑 부대지 거의 거의 막아요 어 거의 거의 거의 막아요 막아요 거의 막아요 막아요 맞네 매 AI mà là hay mấy AI mà là AI vậy chi đến cái, dùng là dạ dạ dạ mà gì gọi là mà ấy dài, gì dùng là Dài dài tay kia tay kéo lên tay kia tôi nút là sàn đi ra tay kia bị nó mà ဘယ်သူရှိလဲတောင်းနေမသိဘယ်ရဘယ်ရဟုတ်လား6000ရ6000ယူလိုက်6000ယူလိုက်အေးโอเคဒီကောင်အပြည့်ပဲ27တောင်းတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါခုနရှော့မှတ်ပြီလားရအဲ့ဒါထပ်မှတ်ပြီလား50 53မိနစ်လောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါပဲကြည့်လိုက်ပါနော်ဟာအဲ့ဒါမလားအဲ့ဒါမဲတို့အိုးမြေဝါကျွဲပြောက်ကျွဲပြောက်သွားပါလေလို့ကျွဲဘယ်ရောက်နေပါလေအဲ့ကောင်တွေကပြစ်ပြီးတော့မမြင်ရတော့ခုမမြင်ရတော့ဘူး ရှင်ဘာမို့ဘာမို့โอ้ตะกี้ไม้แฉะดิฮะลารูนี่ดิโอเคပါဟာအနေကျလိုက်မင်္ဂလာပါအနေကျမင်းတငယ်ချင်းမင်းတငယ်ချင်းလာမဲ့နေကျွန်တော်မေပါကြည်နေတာဗျကျွန်တော်မေတွေမကောင်းကျွန်တော်မေတငယ်ချင်းတွေရောကျွန်တော်အမေတွေအကုန်ကြည်နေတယ်ကျွန်တော်အမေတွေကျွန်တော်ကျွန်တော်အမေတွေအကုန်ကြည်နေတယ်ဘေးနားမှာထိုင်မန်ဖက်လေးโอเคပါလာလာကိုယ်ကိုရအောင်လာအောင်ဒီနာဒီနာကောင်းကောင်းရကျွန်တော် ကျွန်တော်လာဆုံသွားမယ်ကျွန်တော်မမရဟာဟာလာမင်းကငါကားချိတ်နေပြီဟောဒီကားကြီးကဟိုအောင်ဖြစ်တော့ဟိုကနေခုနလမ်ဘိုဂီနီရောကားရှိတယ်အေးကားရှိတယ်အေးလာလာအဲ့အဲ့ကားတွေလာလိုက်တော့ဟုတ်ဘုံတိပြီးသွားတော့ဘုံတိပြီးသွားတကားအစိုးရလားကြောက်ပြီးလို့ဟာအစိုးရမဟုတ်ပါဘူးဗျအစထရမပါအိုင်အဲ့ဒီမှာနေနော်တကီအဲ့ဒီအိမ်နေမှာနေနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာရှိအဲ့ဒီမှာရှိအဲ့ဒီမှာရှိတယ်တို့တိုင်ကြီးရောရိုနေပြီဟာရိုနေပြီ တော့လေတိုက်ခိဘေးနားမှာဘယ်သူလေးထားတာလဲဆိုတော့တော့နေမသိဘူးကျွန်တော်လာဆန်းတာလေလားခေါင်းလေးဖြုတ်ပြီးတော့ပဲထပ်ပြီးတော့နေတော့မော်တော်ရမယ်နော်ဟဲ့တာမော်တော်အရှိမအရှိမကာကာကာအဲ့တော့ကောက်တော့အဲ့တော့ကောက်သွားပြီခေါ်ခေါ်ခုနကထဲမသွားနဲ့တော့ခေါ်ခုနကကျွန်တော်ပြောပြီးတော့အမကာမကာရေရေခေါ်ရေခေါ်ရေခေါ်ရေအာလာပြစ်တာလာအောင်တရားမှလေရဟာနောက်မှာကပ်ပြီးတယ်နောက်ကပ်ပြီးတယ်နောက်ကလည်းပြီးနေရ 야, 몇 번, 몇 번, 몇번 몇 지나, 몇번 몇 지나, 몇, 몇몇 지나, 몇. 아이고, 아이고, 아이고, 보지, 나네. nó có này là tiền là lại nó thấp mà lại nó thấp mà lại hóa ra mình thấp mà lại nó thấp mà lại kinasa ồ bố à vào đúng không mẹ mà đi à ai bố à giống mẹ mà đi em bố à, mẹ về bố đi la la la la la la la la khói nó khói nó khói nó khói nó khói trên đây độ trên đây độ trên đây độ trên đây độ cho cho thâu cho thâu rồi thâu thâu thâu တော်တော်တော်တော်ခေါ်ဖြည်းဖြည်းချင်းရနော်ဖြည်းဖြည်းချင်းရနော်ဖြည်းဖြည်းချင်းရနော်ရပြီရပြီကောင်းပြီအေးအေးအေးဒီတော့ကနေဒီတော့ကနေဖုတ်ပေးမယ်ကိုတာကြီးရသေးလားကောင်းကောင်းကောင်းအချိုင်းမင်းအချိုင်းမင်းအချိုင်းမင်းနဲ့အထဲထဲခဏဝင်တာအချိုင်းမင်းနေနော်လက်လိုက်ခဲပဲနော်မကကကနဲ့ကနဲ့အော်ဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်ဟိုင်ဆေးတယောက်ချက်ပါဆေးတယောက်ချက်ပါဟာခုချိန်ဒီဆေးမရှိတဲ့ဘဲကိုကြည်ုံကွာငါလိုရောနေရောဟာအရှိကနေပြီးတော့ လုတ်ပေးထားတာလေအများကြီးဘလို့ရှေ့ကနေလုတ်ပြီးတာ enemy enemy enemy ဒီနားမှာ everywhere နိုင်တယ်နော်ခေါင်းရင် enemy ဒီနားမှာ everywhere နိုင်တယ်နော်ခေါင်းရင်ကိုမကိုမကိုမကိုမကိုမကိုမဖုန်လေးတီးမဖုန်လေးတီးမဖုန်လေးတီးမအကိုထိုက်ဟိုင်းပါအကြတယ်ခွာတယ်โอเคပါဗျာအဲ့ဒါကြီးတက်ဖို့ဘာဖြစ်လာဘုံဒီပါပြီလို့ပေါင်းပြီးလက်ပဲညောင်းအဲ့ကောင်အဲ့ကောင်အချောင်းနေအချောင်းတော့ကောင်နေ round ထည့်ပြီ round ထည့်ပြီ round ထည့်ပြီခဏခဏခဏခဏခဏနာနာအာချောင်းတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော် round ထည့်ပြီးတော့မယ်ခဏလေး round round ထည့်ပြီမယ် round ထည့်ပြီမယ် round မဲထည့်ပြီမယ်အဲ့တော့ဆေးချတာနော် mark the location အာ spider အာ spider မနဲ့တက်ပြီမလေးဝတ်တာကြည့် spider မအင်ကြီးနော်အဲ့မဲ့ကျိုးဆွဲပြမယ်ရော့အဲမြင်လားမြင်လားမြင်လားမြင်လားမြင်လားမြင်လားဟလာဝတ်တာတဲ့အင်ကြီးကိုရှို့လိုက် spider မအဲ Ninja Joey ဖိုင်တာမဲကြီးရလျှောက်သွားနေရပဲကိုတိတာဗျာသားတို့အဲတွေ့တွေ့တွေ့တွေ့တွေ့တွေ့အဲ့တော့ပေါ်တာကျလာပြီအာဘာကြီးတော့ငါပြစ်မှရွှေရွှေသွားတယ်တဲ့မင်းတို့လည်းငါကြောက်ပြီတို့အဲ့ဆိုပဲနောက်မှာဖင်နိုင်နေတယ်မင်းကလည်းဖင်နိုင်လိုက်ငါလကိုကန်ကန်ကန်ကန်ကန်ကျွန်တော်ခေါင်းအာမမရှိတော့ခေါင်းအာမလေးချပြီးပါဟာမပေါ်ရင်ဘေးကိုတော်တော်လေးသွားလိုက်လေရရရရရခေါင်းချခေါင်းချပါနဲ့ 嘛，得来得得得得来，可以不嘛？得来。Mark the location. Thank you. 嗖喏，嗖呢？嗖喏，嗖喏，嗖呢？这种阿妈咪烧喏，这种法师咪烧喏，可以了。太令人那悲吧？ ဘုံလာတယ်ဘုံလာတယ်ကောလိုက်တယ်ဟိုက်ကောလိုက်မယ်ကောင်းကြီးဆောင်းကောင်းလို့ကွာကောင်းကြီး nice nice ကျွန်တော်မီးဆွဲနေရိုးမီးဆွဲနေပြီအဲ့ချင်းမအဲ့ချင်းမဆောင်းရိုက်ကွာကောင်းတယ်ကောင်းတယ် nice nice nice ဟာဟာဟိုဘက်ကလမ်းပြနေတယ်ကွာကြည့်အောင်ကွာပဲကြည့်အောင်ကြည့်အောင်ဘယ်ဟာပြလို့ပြနေမှမသိဘူး ပါရိုက်ပြီငါပါရိုက်ပြီမင်းနေနေနေအာမလည်းမရှိတွေ့မယ်တွေ့မယ်တွေ့မယ်တွေ့မယ်အာမမရှိတော့ကျွန်တော်လစ်ပြီမင်းကဘယ်နာပြင်တာဟောဘယ်နာပြင်တာဟောပြစ်လို့ရဘယ်နေရာပြစ်လို့ရအောင်ဒီကောင်ငါငါနေရာအောင်အဲ့အဲ့ကိစ္စဘာလဲဘာလဲ easy easy ဆော်လေးချင်မှာကုန်းနေရှက်စရာကြီးတယ်ဗျာတကယ် I got supplies ဟလာငါပြောတာအမိုဒီပြို့အမိုဒီပြို့ခေါ်ဆွဲတော့မယ်ကျွန်တော်အမိုဒီကိုပြူအမိုဒီကိုပြူ အမိုဒီကွန်ပျူတာလည်းကောင်းရဘယ်ပြီးမြင်နေရအဲ့ရအော်အိုင်နာမလားအိုင်နာမလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော်တော်ဝေးရောက်တယ်ဟာတာဟာတာအမိုဒီပြူကိုခေါ်ဆော့လိုက်လို့ရတော့နော်ပွဲတိုင်းကိုသူ့ဆိုးမဲနေမှာအဲ့ဒါမှအဲ့ဒါမှမရှိပါဘူးဟိုက်ကလိုကိုကရှောက်သွင်းတယ်ပန်းအောင်လေးနဲ့ပဲတကယ်တကယ်အဲ့ဒီပန်းအောင်လေးနဲ့မကလားမကလားပန်းအောင်လေးနဲ့မကလား ဘရာဇီးယားပန်းအောင်နေလားအေးဘရာဇီးယားပန်းအောင်နေတယ်မင်္ဂလာမသိဘူးကျွန်တော်ချိန်ကိုရပြည့်ချိန်ကိုလာပြီလားဟုတ်တယ်အောက်ကဘောင်းပြရတယ်ပန်းအောင်လေမင်္ဂလာအေးတော့ဟုတ်တယ်မင်္ဂလာမသိဘူးအဲ့ဒါမင်္ဂလာအဲ့ဒါမင်္ဂလာအဲ့ဒါမင်္ဂလာအဲ့ဒါမင်္ဂလာပဲတေးကြအဲ့ဒါမင်္ဂလာပဲတေးကြပြီမင်္ဂလာမင်္ဂလာဘောင်းပြပန်းအောင်တယ်မင်္ဂလာပဲလားအေးရအေးရအေးရအေးရနှကောင်တော့နှကောင်တော့နှကောင်တော့ကွာရောတော့မှာတော့အော်ရော အောက်နေဆုံးပါတယ်အောက်လက်ဆုံးပါတယ်မတော်မတော်မတော်မတော်တော့တော့တော့တော့တော့ချက်ကသားမယ်ချက်ကသားမယ်ဆုံးပါတယ်ကျွန်တော်မလောတော့ဘူးပေါ့နော်လောတော့အဲ့ဒါမှတ်ပြီပေါ့အဲ့ဒါတနာကြီးအဲ့ဒါတနာကြီးအဲ့ဒါတနာကြီးတနာကြီးကွက်တီတနာကြီးကွက်တီဒါဒါဒါတော့ lock down location này một giờ này thấy biết cái nó không bao giờ ra đấy tí đấy bởi lúc thấp biết khen mà có mình nên mình tất bên này quên này như là có như là này thì dám à, mà đi được để tất bên này quên này ra có như phá mà tiêu có nhát tiền phá gì nhát tiền lô đấy gì à lúc rồi mấy cái gì mà ở đây à lúc một chuỗi tí gì trong đỉnh ha lúc chuỗi chuỗi có nhà bút gì chứ có nhà bút gì này chứ à có nhà တန်းချောင်းကျွဲအားချောင်းနေတာဆောက်ခေါက်လုံးနဲ့ရဲခတ်ကြီးအခုဘာလဲကြောက်ပြီတော့လုံးနဲ့ဖဲ့မှာကောကြောက်ပြီအာဒီဘိနေကဥတက်နေရသေးရဲ့ခေါင်းနေမပြိုးဘူးအော်ဟိုက်မင်းတော့ဒါနွားရဲ့အေးမင်းကိုမင်းကိုမင်းကိုပြန်တော့ပြီမင်းကိုပြန်တော့ပြီမင်းကိုပြန်တော့ပြီတော့လိုက်တော့လိုက်ပဲဟွန်းမင်းကိုမင်းကိုအေးတည်းတည်းမင်းကိုမင်းကိုမင်းကိုပြန်တော့ပြီမင်းကိုဘယ်တော့ဘယ်တော့ပြတော့မိုက်မင်းကိုအခေါင်းပေါ်ပဲခေါင်းပေါ်ပဲ ဆုံးပါတယ်ဟောကောင်ဟောကောင်မပေါ်ပါပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အကောင်လေးဆုံးရဆုံးကောင်ဆုံးရသူတို့ဘက်မှာဆုံးရသူတို့ဘက်မှာဟိုက်ကားနဲ့တော့နော်ကျွန်တော်ချင်တယ်မရတော့တခါကြောက်အထုံးရှိတယ်အဲအဲကာကာရီကာရီရဟိုက်ရဘယ်မဘယ်ဘယ်တို့ကျွန်တော်ချင်တယ်ပြမယ်ရချင်တယ်ရှိတယ်မခေါ်ကျွန်တော်လည်းချင်နေရှိခေါ်ကျွန်တော်လည်းချင်နေရှိချင်နေနဲ့ကောင်နဲ့သွားမလားအာတာကြီးကမဒစ်လင်တော့ဘောမှာဘလို့တာကြီးကဒစ်လင်မှာလို့ဖြစ်နေဝင်ဟောဟုတ်တယ်တာကြီးမဟုတ်အဲ့ဟိုက်ဒစ်လင်မှာဘလို့တာကြီးလို့ ဘေးဒီမှာအေးပါသေးလေဘေးအဲ့ဒီမျိုးမှာချမ်းအေးရရပြီလေဒီမှာရပြီအေးအေးနောက်တစ်နောက်လိုက်ထပ်ပါလားဘေးတော်ပြီတော်ပြီတော်မင်းကရတော့မင်းမမမေရွယ်တော့အော်ဟုတ်ပြီဘေးကျွေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ယူရွေးကန်လဲအဲ့ဒီကောင်လေးဒီဘက်မှာနောက်မှာလည်းရှိတော့တယ်ဟာလို့ကိုအာဟိုင်ဟိုင်ကျွန်တော်ကချင်းလေးပေးထားပါလားကျွန်တော်ချင်းလေးမရတော့ဟုတ်ပြီဘေးလာပေါက်စာပေါက်စာတော့မှာပေါက်စီပေါက်စီနောက်ကဘာလဲတာကီရနောက်ကလား နောက်ကသဲလေးဟာဟာအကောင်နေရပြီနောက်တက်နောက်တက်တကောင်ကဒီဘက်မှာချန်နေရနေရောအကောင်နေကခေါင်းမှာမြင်တာနှစ်ကောင်ပဲနော်ဟမ်နော်ဟေ့ကိုကတော့အစင်တိပဲမှာတန်နိုရာနဲ့ချစ်တယ်နော်နော်နော်နောက်မှာနောက်မှာရှိတယ်နောက်မှာရှိတယ်နောက်မှာရှိတယ်ခေါင်းကြီးဟာလာလာ Oh, leave on my pop. Hey, boy, yeah, love you, boy. Toma, toma, toma, khỏi, toma, khỏi, mà khỏi, ready, khỏi, ready. Hay, mẹ tì, hay. Hay tì. Mà, mà, mà, khỏi, mà, khỏi, mà, khỏi, khỏi. Tì, tì, tì. Hay, em không hay. Khỏi nha, bạn luôn nha, rồi, khỏi nha. Tì, tì. Khỏi nha, không, tì, không, tì, tì. Không, tì, tì. Tì, tì, tì, khỏi, tì, khỏi, tì. À, khỏi. Khỏi, chiến quả, đi về. ตัวมาลีชิวเอ้ยกูไล่ลีตรงนี้เนี่ยผมไม่ทีนี้ไดตะกปมูก็ไปรู้สักก็ไล่ได้อะโอเคจะน้อเมย์จะน้อเมย์่ยขนาดขนาดนี้จะน้อไล่ไล่บุหรี่าไม่ชิวเนาะขนาดตั้มนี่เราไปคอยคอยคอยขนาดคอยขนาดสองเนาะเว้ยดูด่านเนาะเมย์เปลี่ยนเปลี่ยนน้อเมย์เนาะ